Et merci à toutes les auteurs, euh, merci aux gens qui m'ont fait les magnifiques photos et surtout <laughs> merci aux chevaux et merci à toi aussi Sylvain. C'est de mon côté, euh, je suis ouverte aux questions. Je vais peut-être aussi montrer la dernière image pour euh, les contacts si jamais. Voilà. Voilà, peut-être pour rappeler que, bah, effectivement, tu as créé un organisme de formation euh, qui est éligible au CPF. Je pense que c'est <laughs> important de le, dire, c'est assez rare pour le dire. Euh, Merci, c'est un sacré boulot. Hein. Ah oui. Oui, mais ça fait partie des, processus qui sont nécessaires pour euh, professionnaliser ce champ d'activité. Euh, et euh, tu as le logo du CIPME. Euh, hier, avec Yannick, on parlait justement mm. du développement de ce syndicat des praticiens de la médiation équine, euh, avec euh, bah, toujours une professionnalisation de, de ce secteur d'activité. Hein, le, le, logo de Martha Beck et aussi le logo de Epona Quest, hein, le logo créé par Linda Kohanov qui va qui va parler après, après toi, Eva, dans, dans, à peu près un peu plus d'une heure. Euh, et euh, merci, euh, merci Eva pour euh, les, les, présentations en mode non linéaire. Moi, je, <laughs> j'aime bien quand on ne sait pas où on va parce que je crois que c'est comme ça qu'on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Et, et dans cette transformation, bah, il y a quelque chose de très mystérieux. Et il y, a y, un, y a un chemin où finalement, on, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, où on va aller, et ça fait partie de, cette magie, ça fait partie de cette expérience particulière euh, des, chevaux qui, euh, qui ont un sens, mais qui ne savent pas toujours exactement où ils vont aller ou ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas forcément un agenda qui est euh, entièrement écrit à, à l'avance. Non linéaire. C'est non, non linéaire. Euh, voilà, donc le, site internet de Eva qui s'appelle visionpure.fr. Hein. Euh, et je, voudrais aussi qu'on ouvre un espace pour les, questions parce qu'on est assez nombreux à la fois sur le Zoom, à la fois sur euh, le, live de YouTube. Et voilà, peut-être que vous avez des, des questions à poser en direct à Eva. Profitez-en, c'est l'occasion. Il y a quelqu'un qui a demandé de revoir l'avant-dernière euh, feuille avec toutes les auteurs. Tu pourrais les remettre. Ah bon, alors attends, je vais la remettre. Euh, alors, hop, voilà. Voilà. Et c'est sûr qu'il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites euh, sur le cheval et sur cette relation particulière avec le cheval. Euh, que ce soit euh, Linda, euh, que ce soit notre collègue Ulrich, Ulrich Dittmann, qui a même parlé du voyage du héros avec le, cheval. Et livre que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a cet aspect mythologique du, cheval. Et demain, on va, il y a une intervention de, d'une représentante des peuples indigènes, des peuples Lakota, qui va aussi parler de cette relation légendaire avec le cheval, de mythique avec le cheval et euh, évidemment euh, beaucoup euh, d'autres auteurs. Il n'y a pas tous les livres sont malheureusement disponibles en français Oui. Oui. Par contre, si vous avez des questions supplémentaires, après dans le replay, vous pouvez revenir sur, sur les pages et envoyez-moi un message, un mail et je vais vous répondre avec ce que je peux. Parfois, j'ai des choses essentielles que j'ai traduites. Je vraiment, moi, je fonctionne par le, par le partage comme les chevaux. du coup, je regarde au niveau des questions. Euh, euh, donc, euh, Pat nous pose la question est-ce que les changements vibratoires chez le cheval sont-ils toujours visibles pour un bon équicoach Je ne sais pas si ce sont des changements vibratoires, mais énergétiques, oui, ils indiquent. Oui, c'est visible. Ouais. Comment est-ce que tu dirais que c'est visible, Eva bah, Comme le, le changement chez l'humain. Ah visible et ressenti. c'est palpable. C'est palpable. Ça peut être euh, un, petit grincement des dents. Il faut quelque chose avec les lèvres, un léger mouvement de la tête, euh, changement du regard. Il y a, il y a en principe, comme, comme le chien qui aboie, il y a une réaction visible, mais silencieuse du, du cheval quand le changement énergétique chez l'humain se, produit je, dois, je, dois, dire que je l'ai aussi observé euh, chez, chez, des chevaux qui, qui, même demandent de ne pas être dérangés quand ils font euh, ce ah, travail particulier. Ils ne veulent pas être touchés, ils ne veulent pas être dérangés. Euh, c'est vraiment quelque chose de particulier euh, chez eux. Tous les chevaux ne le font pas. Euh, y a, je pense qu'il y a des chevaux qui sont meilleurs pour, que d'autres pour faire ce travail de changement de vibration. Et justement, c'est pour ça que c'est important d'être formé d'ailleurs, il y avait une autre question, euh, Isabelle qui nous demandait que pensez-vous des personnes qui se lancent dans quick coaching sans connaître les chevaux <laughs> Donc j'ai une petite idée de ce que tu en penses, Eva, mais. <laughs> Je ne veux pas faire du mal à personne, mais euh, oui un super bon coach qui ne connaît pas les chevaux, qui se fasse aider par quelqu'un qui connaît le cheval, ça fait un super binôme, ça peut très bien marcher ensemble. Mais c'est comme si je veux devenir éducateur canin et je ne connais pas les, chiens, je ne sais pas. en plus, ce sont, attention, ce sont des très très grands animaux, ils sont extrêmement grands, ok Ils peuvent nous tuer sur un seul coup, il faut jamais oublier. Ce sont pas des bébés, les bisounours, ce sont pas des bébés, ils sont très très très très grands sont certes domestiqués, mais quand même encore euh, sauvages parce qu'ils vivent dehors. C'est pas comme le chat et le chien qui vivent dans la maison. Absolument. Jamais sous-estimé. J'ai vu un cheval une fois, ça m'est arrivé une fois, la, cliente, elle allongeait le cheval, c'était chaman, et elle était un peu maladroite avec la, la jambrière. Du coup, elle a touché au postérieur. Donc, qu'est-ce que fait le cheval touche au postérieur pour donner un coup de pied je me suis silencieusement excusée auprès de lui. Et euh, par contre, le coup de pied, bien qu'il était loin, a paniqué la cliente. Elle était au centre, paniquée. et le cheval, il a, il a décroché, il a commencé à courir autour comme un dingue. Et là, il faut pouvoir intervenir. Et quelqu'un qui ne connaît pas les chevaux, je ne sais pas comment il pourra faire. J'ai juste hurlé, reste au centre, reste au centre. J'ai guetté quand je pouvais courir à l'intérieur et déjà protéger elle, elle la tenir. Bien qu'il n'y avait pas de danger pour elle, mais elle était tellement paniquée et quand j'étais avec elle, elle s'est calmée. Le cheval s'est tout de suite calmé aussi. Par contre, il faut du, du connaissance, connaissance, expérience, connaissance, un peu de courage aussi pour pouvoir intervenir dans un moment pareil. Et c'est un cheval que j'ai super bien connu. Je travaille avec lui euh, jour, jour, <laughs> jour, tous les jours. Euh, et, quand même, il a pu paniquer à ce point-là. Et ça peut arriver avec n'importe quel cheval à n'importe quel moment. Il ne faut jamais sous-estimer ça. C'est pour ça, pour moi, l'équipe coaching, jamais dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas les chevaux. Je trouve aberrant, et peut-être il y a des gens qui le font aussi, qui sont au téléphone euh, ou au Zoom, d'offrir une formation d'équipe coaching à distance en trois jours. Euh, vous ne pouvez pas devenir équipe coach en trois jours. Ma perception personnelle. Voilà j'ai pas fait tous ces <laughs> efforts euh, personnels, physiques, euh, psychologiques, intellectuels. Mais me suis est avec l'administration française. J'ai financé énormément d'argent pour avoir ce diplôme de reconnaissance de, diplôme de France Compétences euh, parce que je pense qu'on peut offrir la même chose en trois jours. n'est pas possible. Voilà. Bon, bah, écoute, je pense que la, réponse est suffisamment claire. et voilà, je, pense un petit peu la même chose les, chevaux ont des réflexes très rapides, et par ailleurs, ils lisent à l'intérieur de nous comme dans un livre ouvert. Donc, euh, euh, ils peuvent avoir des réactions euh, qu'il faut savoir maîtriser, qu'il faut savoir reconnaître et qu'il faut savoir maîtriser. Et, je pense que laisser un cheval qui est en activation de son cerveau émotionnel ou de son système végétatif avec un client sans savoir ce qui est en train de se passer, c'est dangereux. C'est dangereux, carrément. Absolument, je suis d'accord. C'est grosse négligence. Tout à fait, Il y a l'autre jour, il y a eu un article dans Le Monde euh, qui a fait un peu le, tour sur le réseau. Faut quand même que j'en parle parce que le journaliste n'était pas très positif. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu, non Il n'a été pas très positif vis-à-vis de l'équipe coaching. Franchement, c'était déchirant. Du coup, j'ai essayé de faire un petit commentaire dans le sens euh, si euh, la, le, client peut partir traumatisé après avoir été 10 minutes avec le cheval, ça veut juste dire que l'approche est extrêmement performante et particulièrement mal encadrée. <laughs> ça. veut dire ça confirme la, pertinence de l'approche avec le cheval. et, euh, euh, alors, justement... Euh, D'autres questions Oui, des questions un peu plus pratiques, Eva, peut-être pour aller pour aller doucement vers la clôture de l'interview, euh, ah oui, alors Patricia continue avec la question. J'aimerais savoir si les signaux énergétiques sont compréhensibles par des connaissances éthologiques ou si ça peut être notre intuition ou notre inconscient qui le ressent et qui le comprend. Pourriez-vous donner encore quelques exemples si vous en avez en tête Oui, on peut prendre quelques minutes peut-être pour quelques exemples avant de passer à des questions euh, plus pratiques sur les formations que tu proposes, euh, etc. Alors moi, je n'ai pas étudié l'éthologie du cheval. Je ne peux pas dire ce que ça veut dire. Je sais que quand il fronce le nez, il n'est pas content. Quand il se mordit les jambes, il a, selon le cheval, il a peut-être quelqu'un qui est incohérent sur le plan émotionnel devant lui. Je crois que euh, c'est c'est pas traduisable. Je ne peux pas dire le cheval, euh, il fait ça et ça veut dire ça. je, ne suis pas un cheval, je ne peux pas dire ça. Par contre, je peux dire que le cheval, il a, il une réaction et je demande au client à ce moment-là, que se passe-t-il chez vous C'est comme ça qu'il fait le décodage. Je n'ai pas tant besoin de l'éthologie du, cheval pour, euh, pour, euh, pour faire l'équicoaching c'est C'est trop, c'est trop dangereux parce que sinon, à chaque fois, le, le, cheval, il peut détourner la tête parce qu'il a vu quelque chose qui est plus intéressant là-bas. Mais bah, il a aussi pu détourner la tête parce que euh, euh, ne, ne, ne, vient pas plus proche. Ça, nous ne pouvons pas dire. Nous ne pouvons pas dire ça. D'où l'importance de travailler. il y avait un changement. Hein? D'où l'importance de travailler avec des chevaux que l'on connaît pour, pour euh, connaître un petit peu leur, euh, leur réaction ou de connaître les en tout cas. J'en avais un, mon, cher Zaki, il a éni une, une fois il a éni et je savais que la personne à côté de lui avait peur. Et si je ne faisais pas enlever la personne sans que j'ai pu, parfois ça, arrivait qu'il y en a un qui a échappé <laughs> voilà, au scrutin, mais euh, que, que j'avais trois secondes pour dire à la personne écartez-vous du cheval parce que la prochaine chose qu'il faisait, il pinçait parce que c'était trop fort pour lui. Alors, il a une fois. Ou une <laughs> fois, j'ai une cliente, elle a dit, je sais, ce, euh, je sais ce que je veux, c'est de l'amour. Il est rentré <laughs> avec le cheval dans le rond Le pauvre cheval, il a essayé de courir dans tous les sens pour essayer de l'éviter dès qu'il s'est de lui. Et s'il aurait pu, le grimper les rails. Et la, personne n'a rien compris. Et, moi, j'ai senti qu'elle n'était pas cohérente sur le plan émotionnel, mais c'était tout au début de mon, de mon activité. Je ne pouvais pas lui faire comprendre que c'était pas ça ce qu'il lui fallait. Et puis, ça a pris cinq minutes. Le pauvre cheval était vraiment désespéré <laughs> en essayant de l'éviter. Et puis, il s'arrête et regarde. Mais je sais ce que je veux. C'est pas ce que je veux. J'ai pas besoin d'amour. Je souhaite la douceur. Et fond, le cheval était à côté d'elle. Voilà. Et je ne peux pas dire si c'est l'éthologie ou pas. Tout ce que j'ai vu que le cheval ne voulait pas du tout d'elle dans sa proximité un un peu son <laughs> partenaire à la maison. Ah voilà, mais il fallait passer ça. Nous avons, en tant qu'équipe coach, nous moi j'ai toujours mes hypothèses de travail, mes images propres dans la tête, mais il ne faut pas les partager avec le client sous aucun cas, c'est trop abusif. Voilà. Et, c'est pour ça bah, que la formation c'est important. Alors plusieurs questions justement autour de la formation. Donc Nicole, euh, qui nous dit il y a aussi des personnes qui connaissent le cheval, qui se lancent dans les coaching, en étant complètement à côté parce qu'ils ne font pas de formation à l'accompagnement. Euh, Elisa qui nous dit bon, euh, ah, qui, nous remercie, qui te remercie pour cet investissement et, que nous nous battons pour faire reconnaître et cadrer les professions d'équithérapie. Il est essentiel de se former. Tout à fait, car beaucoup d'erreurs peuvent être faites euh, une autre personne, euh, euh, Eva, te demandait où se déroulent les formations. Laure, qui ah, demandait lors de la formation, est-ce qu'on voit toute cette partie du langage corporel du cheval, comment est-ce que le cheval se fait comprendre, etc. Et on peut peut-être terminer avec en parlant un peu de cette de la formation de coaching par les chevaux que tu es que tu organises et et voilà. J'ai deux cursus. J'ai un cursus pour des gens qui sont déjà des professionnels, qui est assez abrévié. Il a 123 heures, ça fait à peu près 20 jours, dont 15 euh, sur place. Il y a un autre qui est plus étendu pour des gens qui sont en reconversion professionnelle, celles, et ceux qui ont besoin aussi de devenir entrepreneurs et installer leur pratique. Ça veut dire que mon intérêt, c'est qu'après la formation, vous, avez l'autoroute sur laquelle vous pouvez conduire votre voiture et ce n'est pas juste que vous savez bien conduire la voiture. Euh, j'ai deux cursus actuellement, euh, une est en Normandie et l'autre sera au mai, un été, euh, une promotion été en Normandie et une promotion hiver dans, dans, le sud de la France. je ne forme pas sur la gestion du cheval. Les gens qui vont faire ma formation, ils doivent avoir minimum un galop 3. Ça, s'est réclamé maintenant par le ministère du Sport. Voilà, mais eux, ils se sont dans cette affaire de reconnaître la formation. Et euh, c'est un peu juste, c'est pas tout à fait ce qu'il faut. Je crois qu'il faut un peu plus ce qui est la gestion du cheval au sol et il faut pas du tout pouvoir monter. Voilà, si quelqu'un sait super bien gérer un cheval, mais c'est pas monter, c'est pas un souci. Et oui, nous apprenons à, bien sûr à lire euh, et, à observer quand il y a des changements énergétiques dans le, dans le cheval pendant les, interactions que nous menons entre nous pendant la formation. Ok. Eh bien, euh, euh, vous trouvez toutes les informations sur le site internet visionpure.fr nos formations. Ok. Merci beaucoup, Eva. Merci à toi, merci à vous d'avoir été là, nombreux, ça m'a fait plaisir. J'ai perdu un peu ma vulnérabilité. <laughs> J'espère que audible et euh, au plaisir de vous entendre, lire, voir, euh, revoir. Et merci Sylvain pour cette opportunité et bonne continuation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.